السلام علیکم آج ہم لوگوں کو دکھائیں گے ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ پوری ویڈیو دیکھنا ہو آپ لوگوں کے ساتھ پوری ویڈیو شیئر کرنا ہے آپ لوگ دیکھنا یہ جو میں لگانے جا رہا ہوں یہ سمیت ہے سوجی پاکستان میں اس کو سوجی بولتے ہیں یہ وہ ہے یہ ہے نارکیل یعنی کوکونٹ کا پاؤڈر ہے آپ لوگ دیکھنا انجوائے کرنا بس باقی میں جو میرا کام جانا ہے آپ لوگ دیکھتے جاؤ لوگوں کا کام ختم ہو چکا ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھو اور شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو شکریہ یہ دیکھو ابھی ہم لوگوں نے پورا سامان لگا دیا جتنا بھی تھا آپ لوگ دیکھو اور انجوائے کرو شکریہ اللہ حافظ